Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулж ирэхийг улсын хурл засгийн газар даалгасан. За улсын хурлаас даалгасан 54 дугаар тогтоолын хүрээнд энд сууж байгаа ажлын хэсэг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулж өнөөдөр та бүхэнд танилцуулж байна. За үндсэн хуулийн 68 дугаар зүйлийн нэгд хэсэгт нэг ийм зохицуулалт байдаг. Энэ нь юу гэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг хууль санаачлал эрхгүй байгуулах албан тушаалтан гарах бөгөөд саналыг үндсэн хуулийн цэц улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно гэсэн ийм үндсэн хуулийн зохицуулттай. Энэ зохицуултын дагуу 2022 оны 1-2 дугаар тогтоолууд гарсан. За 1-2 дугаар тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд саяны миний дурдж байгаа улсын хурлын 54 дугаар тогтоол 22 онд гарч Тэр 52 дугаар тогтоолын хүрээнд өнөөдөр бидний өргөн бариад байгаа улсын хурлын гишүүдийн тоог 76-аг можиртаар 76-аг пропорционал тогтолцооноос сонгогдож бүрдэн гэсэн энэ үндсэн хуулийн 21 дугаар зүйлийн нэг хэсэгт оруулж байгаа нэмэлтийн төслийг та бүхэн танилцуулж байгаа. Саяын таны хэлж байгаачлан ард нийтийн санал асуулга явуулах, үндсэн хуулийн реформ хийх энэ асуудлууд нээлттэй байгаа. Гэхдээ эрх баригч улс төрийн хүчин юу гэж үзсэн бэ гэхээр нэг нам дийлэнх олонхыг бүрдүүлж байгаа парламентын тогтолцооны үед үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн олон реформуудыг хийх нь таны хэлж байгаачлан нийгмийн зөвшөлтлөөс ангид зүйл болох учраас цэцгийн шийдвэр улсын хурлын тогтоолын дагуу энэхүү тогтоолыг оруулж ирж өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламенттай болох уугүй юу гэдгийг их хурлын гишүүдээр шийдүүлье. Дараагийн бүрэлдэх парламент нь өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламент Цаашид нийгмийн зөвшөлтсөл нийгмийн гэрээгээ өөрчлөх үгүй юу гэдгээ шийдгэрх нь шинэ парламентод үлдэх ёстой гэдэг ийм агуулгаар өнөөдрийн төслийг өргөн барьж байгаа. Үндсэн хууль нэмэлт төрөлөөх журмын тухай хуулиар энэ асуулт 2 дугаар хэлцүүлэг дээр ирээд. 3 дугаар хэлцүүлэг дээр бас яригдчихлээ. Улсын хурлын гишүүдээр батлах уу? ард нийтийн санал асуул гарч байна. За Дашдангийн гам бод гişүүн асуулт санаа. За за ингээ та бүхэнд энэ өдрийн